se Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei habe ich TK Official und Mehmet Productions. Und ihr habt halt oft vorgeschlagen, Lapsus Band anzuschauen, eine bosnische Band äh, mhm. mit dem Sänger Emir. Und ja, ich bin sehr gespannt. Pogazila und Santa Leda gucken wir uns an. Ähm, ihr kennt ihn nicht. Nein. Gehe ich mal davon aus. Dann fangen wir mal an. I don't know. Ja. <laughs> House of White. Die Hochzeit? Ja. Ich wollte schon sagen, Haus der Weißen irgendwie. <laughs> ja. Sehr ja Rock. Och. Er hat eine schöne tiefe Stimme so. Ja. Wir singen mit sehr viel Emotion. Ja, definitiv. Vater, wieder so eine Story. Ja. Die beiden. Auch wo bleibt das Drama? Warte ich brauch das Drama. <laughs> Kommt gleich. Oh, die Frau ist hübsch. Ja. Was das wohl heißt? Braunhaarige. Jetzt bricht das Karten und Ding Das hab ich auch mal gemacht, genau. Jetzt langsam emotional. Okay. Was war da? Ach, das hat er sich vorgestellt. Ah. ein anderes heiratet sie. Oh nee. Da hast du dein Drama. Ja, da, Drama, Drama, Baby. Drama, Drama. genug. Nein, da muss noch mehr. Oh nein, nein, Junge, nein! Mach das zu Ende, warum machst du das? Das dauert voll lange aufzubauen. Also seine Stimme gefällt mir sehr. Ja. ja. Okay, weißt du Bescheid. Oh, und traurig. Ja. Möge niemand sowas durchmachen. Nee, müssen. Nee. Also die Frau sieht auch glücklich aus, also von dem her. Stimmt. Also sowas wünscht mir keinen auf jeden Fall, das ist schon traurig. Nein. Der ist bestimmt am Boden zerstört da. Ja, natürlich. Девчонница шила, родила беда, но судьба взяла. Schade. Okay. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass sie den so am Ende sieht so und auch traurig ist, weil die sich voll geliebt haben. Ja, aber ich glaube, Braut und Bräutigam waren sehr glücklich, nur er war die Traurige. Ja. Mich würde interessieren, was das halt ging. Aber jetzt sind wir beim nächsten Lied, Santa Leda. Ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen ein Game of Thrones mit der Karte. Rö römisch irgendwie so. Ja, genau, römisch. Das ist ein bisschen oldschool. Oh. Okay, das mit den weißen Haaren erinnert mich schon sehr an Kalisi. Braucht keiner Pony. Wer ist Khaleesi? Ernsthaft? Wer ist es? Von Game of Thrones? Ich hab's ja nicht geguckt, deswegen. <laughs> Wie, du hast noch nie Game of Thrones geguckt? sie auch alle also, hübsch aus sind. Was <laughs> ist also, das mit dem Pferd mit dem kleinen Pony? Also, die, die Kämpfer kommen zurück. Und bekommen Kopfsalat, ja. Eisbergsalat. Die Helden kommen zurück. Das ist Cäsar, also ist Cäsar Darsteller. Лошади волоса кожи, давали висеть на лето, сученое Und der ist sauer. Ja. Ah, das ist... Okay. Okay, ich oh. glaube, er merkt, dass seine Frau auf ihn steht. Ja. ja. Deswegen ist er sehr angepisst. Und will ihn wahrscheinlich umbringen. raushüpft, ey, muss man sagen. Okay, er sieht's. Direkt tötet den. Boah, jetzt kommt der Schlechter. Ach du Scheiße, da sogar Blut noch dran sein. Boah. Weißt also, du, der hat nur eine Achse, der hat Schild und Schwert. Oh, ich frage mich, wer überlebt. Gott, <laughs> komm schon, Junge, der hat nur eine Axt. Ja, komm. Einmal abwenden und dann reinstechen in das Schwert. Oh Gott, wie schlecht. Oh nee. Jetzt rennt sie dahin und... Oh nein. Nein, nein, bitte nicht, nein. Oh. Ach, sorry, als ob der Bogenschütze das nicht merkt, dass sie dahin läuft. Ja, das... So. Okay, ist ein Drama, aber... Ah, okay, <laughs> war nur, war nur geträumt. Da hat sie schwarze Haare. Ich verstehe aber nicht, wo der Sinn so. Vielleicht im Text war. Keine Ahnung. Ja, schöne Lieder. Geht eher in Richtung so, wie soll ich sagen, dramatisch, so melancholisch, ja. dramatisch so. Ja, schöne Stimme auf jeden Fall. Und also ich fand von der Band ja auch cool. Mhm. War nice. Auch so was römisches anscheinend. Ja, war, war interessant. War, war interessant anzusehen. Ja, war echt ja. gut. Also falls ihr noch mehr Vorschläge habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Hm. Vergiss nicht ein Like da zu lassen, abonnieren. Aber so eine Milica Pavlovic ist auch. Milica Pavlovic. Genau. Entschuldigung, dass ich bald ausspreche. Ja, ausgesprochen. genau. Mhm. Als nächstes kommt ja mhm. Jelena Kaleosha. Also auf jeden Fall auch angucken gleich. Mhm. Und genau. Ja, dann sagen wir Tschüss und bis, bis zum, nächsten Mal. Video.